नमस्ते स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी डुप्लिकेट पार्ने यसको बारेमा सिक्नेछौँ सो फर्स्टमा त मैले यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि मैले यसरी अल थिचेर माथितिर लिएर गएँ र हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोजिसनलाई चाहिँ यसरी लिएर जान्छौँ र डुप्लिकेट भयो सो सिम्पल छ यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले अर्को पनि बनाइन्छु र उरम